Unità, aspettate i miei ordini! Sì! Prima corte della legione! Avanti! Prima corte della legione! Avanti! Arcieri! massima corte della legione. Arcieri! Avanti! Arcieri ausiliari! In marcia! Corte! Muovetevi! Avanti! Prima corte! Prima corte! Corte cittadina. Avanti! Corte cittadina. Muovetevi! Muovetevi! Prima corte della legione! In marcia! Muovetevi! Corte cittadina! In marcia! In marcia! In marcia! Muovetevi! Pretoriani a cavallo! Avanti! Generale! Muoversi! Prima corte! In marcia! Arcieri! Muovetevi! Avanti! Prima corte della legione! Unità! Unità! Unità in marcia! Arcieri, Prima corte! In marcia! Pronti! Presidiare la zona! Unità, in marcia! Prima corte della legione! In fretta! ¡Ordine en Wiki! Muoversi! Avanti! In marcia! Prima corte! Avanti! Stop generale nemico è stato ucciso e ora i suoi uomini ci temono. È il momento di intensificare l'attacco. Pronti! Affrettare Avanti! Attendiamo ordini! Breiter! Hey. Hey. il nemico mostra il suo vero valore. Non sono soldati, sono solo conigli spaventati in fuga dai nostri uomini. Questa è una vittoria eroica, degna delle armi romane.